Za male in velike otroke. Od ponedeljka v Lidlu. Klaviatura 99 evrov 99. 3D sestavljanka 17 evrov 99. In družabna igra 4 v enem 16 evrov 99. Lidl. Preprosto več za vas.